Творче об'єднання кадр Польща представляє. Загадковий пасажир. Люцина Вінницька, Леон Немчик, Тереза Шмигерівна, Збігнів Цибульський. У фільмі також знімалися Хелена Домбровська, Ігнацій Махновський, Роланд Гловацький, Олександр Севрук, Зигмунд Зінтель, Тадеуш Гвяздовський та інші. Автори сценарію Єжи Людковський та Єжи Кавалерович. Композитор Анджей Джасковський. Автор Ян Лясковський. Режисер Єжи Кавалерович. Громадяни пасажири. З першої колії відправляється потяг. Будьте обережні. Проводжаючих просимо вийти з вагонів. Пасажирів приготувати квитки для перевірки. Обережніше. Пробачте. Ось сюди. Я проводжаючий. Прошу. Сьоме і восьме. Дякую. Перепрошую мене квиток у цей вагон, але я його загубив. Дванадцяте місце. Дякую. Візьміть. Ось. Тринадцяте і чотирнадцяте. Ну, заходь. А що ж буде зі мною? Без квитка я вас не можу посадити. Я заплачу ще раз. Я маю сьогодні виїхати. Прошу. Двадцяте. А ви не пам'ятаєте номер місця? Ні, лише номер вагона. гаразд, заходьте. Може, хтось пізниться. Дякую вам. Експрес вечірній останні новини. Аго, дай газетку. І мені теж, будь ласка. Експрес вечірній останні новини. Не хвилюйтеся, будь ласка. Я про нього подбаю. Ми прекрасно доїдемо. Добре, Експрес вечірній. Останні новини. Прошу займати свої місця. Поїзд рушає. Вам пощастило. Ось, візьміть. П'ятнадцяте або шістнадцяте. Можете займати будь-яке. Обидва місця вільні. Так, поки що обидва. Мені б дуже хотілося їхати самому, якщо можна. Що ви? Люди у тамборі їдуть. Я заплачу за обидва місця. Гаразд. Дякую. Квитки я вам потім випишу. Не турбуйтеся, вони мені не потрібні. Де вас розбудити? Я їду до кінцевої. Вибачте. Перепрошую. Вибачте, будь ласка. Дозвольте. Здається, ви помилились. Я? У мене таке враження, що це ви помилились. По-перше, це моя сумка. Крім того, я маю квиток на це місце. Ще правда, не зовсім на це, на верхнє. Але це нічого не змінює. Я покличу провідницю, нехай вона це з'ясує. Перепрошую. Дивовижно. Що саме? Вибачте мені за безцеремонність, але це неймовірно цікаво. Учора була тільки маленька замітка, а тут уже ціла стаття. Ви журналіст? Ні. В юності я дещо пописував, як то кажуть, подавав надії. Але це все в минулому. Ось ось тут. Погляньте. Таємне вбивство жінки чи сімейна драма. Вчора вважали, що злочин скоєно з метою крадіжки, а тепер виходить, що її вбив чоловік. Уявляєте? І навіщо тільки люди одружуються? Ну так заведено. Але дивно, що він брехав. Ви розумієте, за моїми спостереженнями, у таких випадках чоловік або скоює самогубство, або йде зізнаватися в поліцію першим. Ви розумієте? А цей утік. Чому ж так? Перепрошую. Ваш квиток. Прошу показати квиток. Квиток. Як ви сюди увійшли? Не розумію. Як ви зайшли до вагона, не віддавши мені квиток? Заходило багато народу, ви були зайняті, і я просто. Ні, не просто. Цей квиток не ваш. Погляньте. Тут стоїть літера М. Але у квитку вказане 16 місце. То і що? Це купе чоловіче. А ви не можете у ньому їхати. Як чоловіче? Я про це не знала. Мені квиток продав якийсь чоловік на вокзалі. У нас суворі правила, то в чоловічому купе. У каси квитків не було, і я була змушена купити з рук. А вам їхати не можна, тому прошу вас вийти. Пасажири чекають. Нехай чекають. Це моє місце. Я за нього заплатила і нікуди не піду. Перепрошую, у мене подушка без наволочки. Одну хвилину. Востаннє прошу. Звільніть купе. То я маю чекати, коли закінчиться конфлікт. Зараз іду. А вас поки що прошу зібрати свої речі. Яка нетактовність? У чим там річ? Одна молода особа нахабно вдерлася у чоловіче купе. Здається, до вас? Так, до нього. А ще й провідник жінка. Я йому не заздрю. Не розумію. Кума кумі око не виклює. Я б не сказала. Ви просто погано знаєте жінок. І дуже цим пишаюся. Так, але біда не в цьому. Куди подітися нашому сусіду? Нічого не турбуйтеся. Прийде контролер і висадить її геть. Цікаво, куди. І якщо це вас так хвилює, поступіться їй своїм місцем. А навіщо? Там же два місця. Ви ж не будете лежати одразу на двох місцях. І то правда, якщо в купе є вільне місце. А вибачте, дозвольте. То ви все таки відмовляєтеся звільнити купи. Прекрасно. зараз повернуся з контролером. Прошу вас, хіба не можна обійтися без скандалу? Ні, її треба провчити. А я цього не хочу, розумієте? Будь ласка, йдіть. Прошу вас. Я вас прошу. Якщо ви просите. Якщо ви такий прихильник формальностей, я можу поступитися вам вашим місцем і перебратися наверх на своє 16. Дякую. Дякую. газету я зараз поверну. Не поспішайте, я її вже прочитала. То що, тобі нічим ходити? Ну ж бо ходи. Та зачекай. Перепрошую. Вам допомогти? Дякую, сама впораюсь. Шкода. Дозвольте, будь ласка. Спасибі. Прошу. Дуже дякую. Прошу. А ви далеко? Далеко. До моря? Так. А я теж. Любонько, де наші бутерброди? У кошику. В якому? У жовтому. Я не можу знайти. Перепрошую. То якщо вбивця покається на сповіді перед смертю, йому відкритий шлях до раю. Правильно? Ні, ви все спрощуєте, мій друже, дуже спрощуєте. Чому? Скажімо, я живу праведним життям і не роблю нічого поганого. Мені немає у чому каятися на сповіді. А от злочинець, який саме? Ну, наприклад, цей з газети. Він кається у вбивстві своєї дружини, і що? Ми обидва опинимося в раю? Ні. Ви зустрінетеся на страшному суді. Бог зважує гріхи людські. Пролита кров найбільший гріх. Це злочин проти даного Богом життя. І тільки життям праведним можна спокутувати цей гріх. Ви дивитеся на мене так, ніби хочете убити. Яка дурниця. У чим річ? Не можу. Не можу. А гаразд, зараз принесу ключ. Будь ласка, передайте це молодій пані. Який? З таким вирізом на спині. А, цій. Знаю. Мені не можна? Ні. Не можу я. Якщо ти негайно до мене не вийдеш, потяг зійде з рейок. Люблю Сташик. Заходьте. Це вам. перепрошую. Вам допомогти? Ні, дякую. Я сама. Може, все ж таки допомогти? Ні, дякую. Дайте сюди. Дивіться вгору. Ось і все. Візьміть. Ще боляче? Ні, вже ні. Ви мені пробачте, що так грубо поводився, але мені сьогодні хотілося побути самому. Мені теж хотілося побути самій. Отже, нам обом не пощастило. Так. Що ж, викуримо люльку миру. Дідько, сигарети забув. Будемо курити мої. Цікаво. 4, 8, 12, плюс 5, 17. Знову непарне. Не щастить. А ви вірите в забобони? Я не дуже. Але завжди буває так. Якщо людині не щастить, вона починає вірити у прикмети. Проте, якщо випадає парне число, вона не втрачає надію і вірить, що ще не все втрачено. Вибачте. Мабуть, зараз про це не варто говорити. Ми їдемо у відпустку, і це головне. Правда ж? Ні, я їду не у відпустку. Працювати? Можливо. На море? Так, на море. А ви не схожі на рибачка? А я й не рибачка. Ну, ось ми вже ведемо невимушену розмову двох подорожніх. А чому б вам не припустити, що я метеоролог? А вам не подобається ця професія? Ні, Я просто ставлюся з недовірою до їхніх прогнозів. Чому? Тому що ніхто ніколи нічого не може передбачити. Заберіть це простирадло. Негайно заберіть. Вибачте. Дурниця. Яка дурниця? Ви бували в морзі? Ні. Ні. Так, про що це я говорив? Про що я говорив? Немає значення. А вам треба заспокоїтись. Я розумію, вам здається, я поводжуся дивно. Ви мене боїтесь. Ні, не боюся. Будьте обережні на другу колію прибуває потяг. Я вийду, куплю тобі кекс. Не треба, ще відстанеш від потяга. Але ж ти хотів кекс. То що? Я питаю, що ти вирішила? знову ти починаєш цю розмову. Ні, я хочу її закінчити. Я прошу тебе. Вийди з вагона і залишся. Дай мені спокій. Ну, скажи, будь ласка, навіщо ти їдеш? Звідки цей лист? Ти нічого від мене не почуєш. Ти ж не збиралася нікуди їхати. Казала, що у тебе нікого немає. А лист від кого? Ну чому ти мовчиш? Мені нічого тобі казати. як добре, що ви тут. У вас не буде трохи дрібних грошей, бо мені не міняють сотню. Дайте шоколадку. Прошу. Дякую. Візьміть. Дякую вам. Мені здається, ми можемо не поспішати. Будь ласка, коробочку кексів. Прошу вас. Прошу вас швидше. Мій потяг може поїхати. Дякую. Ось візьміть. Купуйте яблучка. Дайте мені, будь ласка. А я поверну вам борг, щойно ми зайдемо у вагон. А вашій дружині? Ні, не треба. Кому яблучок, яблучок? Мила бабця. ваша попутниця з кимось заграє? А юнак досить симпатичний. Щоправда, у нього трохи криві ноги. Проте він, мабуть, добре танцює. Але він не на мій смак. А ви любите танцювати? Не знаю. Не пробував. Я приходитиму на кожній зупинці, доки ти не скажеш так. Зрозумій, я не хочу, щоб ти за мною їхав. Дай мені спокій. Після всього, що між нами було? Між нами не було нічого. Нічого. Ти так вважаєш? І ті два тижні, що ми провели на озері, це теж нічого? Я ж тебе кохаю, кохаю, кохаю, кохаю. Пусти. Відпусти руку. І навіщо тільки ти мені зустрілася на тому клятому озері? Пусти, люди дивляться. Чорт з ними. Боляче. обов'язково останньої миті застрибувати на ходу. За це, якщо хочете здати, штрафують. Та відчепіться ви від мене. Бачили ми таких самовпевнених молодців у модних штанах. Зосю, ходи сюди. Тут є місце. Тут вільно? Так. Здрастуйте. Добрий день. Що сталося? Нічого, я впустила браслет. Ось він. Як ви його погнули? Я хотіла відчинити вікно, але рука зіслизнула, і я вдарилася об раму. Ану, покажіть. Та нічого страшного. Боляче? Ні. Ви так сильно його кохали. Кого? Того, через кого ви не різали. А ви, як бачу, романтик. Їй було 18 років, йому значно більше. Він не хотів чи не міг покинути дружиною дітей а вона не хотіла цього розуміти. Навіщо ви це розповідаєте? Просто так. Звичайна історія. Чого ви від мене хочете? Ви досі його любите. Ні, я його не люблю. Я нікого не люблю. Відчепіться від мене, відчепіться. Заходьте. Перепрошую. Я хочу віддати вам борг. Така дрібниця, не варто було турбуватися. А ви мене так виручили. Та бабця з яблуками дуже кумедна. Подумала, що ми подружжя. Мабуть, їй здалося, що ми підходимо одне одному. Смішно, правда? Підійди до мене. Підійди. Іди у свій вагон. Марто, буде біда. Ти бачиш? Я на все готовий. Якщо не підійдеш, я стрибну. Ні. Отже, ти теж мене кохаєш. Слухай, ми маємо бути разом. Ну хочеш, я поїду з тобою до кінця. Мені все одно де, аби з тобою. Будь ласка, поїдемо разом на море. Пусти, У пустелю, куди захочеш. пусти, пусти. Як ти так можеш? Востаннє кажу, ходи сюди. Чуєш? Чуєш? Та ти просто шльондра. Брудна шльондра. Шльондра. Шльондра. Я пас. Тоді я ходжу виновою. Виною в мене є, я б'ю. Гарненька. А по-моєму, там можна прекрасно провести час. Даруйте, будь ласка. Лише випадкові подорожні. Я не можу розраховувати на вашу відвертість. Але раджу вам, відійдіть від вікна. Прошу вас. Здається, я божеволію. Ви маєте маєте пробачити мені. Мені зараз дуже важко. Дуже. Я просто не знаю, що мені робити. Я нічим не можу вам допомогти. Так, так. Можна? Перепрошую. Але ви забули гроші на підвіконні. Дякую, пані. А їх могли вкрасти. А вибачте, здається, я вам завадила. Це добре. Просто чудово. Класичний сюжет для роману під час подорожі залізницею. Спальний вагон, ніч. Потяг мчить в суцільній пітьмі. Він і вона. Роман. Так, ваша правда, пані. Я романтик. Ти нарешті ляжеш? зараз. Щось мені не хочеться спати. Ти завжди перетворюєш ніч на день, а день на ніч. Хоча чудово знаєш, що я не засну, поки ти не ляжеш. Так, я знаю, що діє на тебе як снодійне. Припини, скільки ти там стирчатимеш? П'ять-десять хвилин. П'ятнадцять. Гаразд. Тоді зачини двері. Прошу пред'явити ваші квитки. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу ваш квиточок. Ось тримайте. Прошу. Дякую. Прошу. А ваш квиток? Квиток? У мене немає квитка. Без квитка? І ви ще застрибуєте в потяг під час руху? Куди ви їдете? Не знаю. Я не маю часу на жарти. Куди вам виписати квиток? Я ж сказав, що не знаю. Що означає не знаю? Це означає, я не знаю. А ви не можете домовитися у коридорі? А й справді, дайте людям поспати. Ходімо зі мною. То до якої станції вам виписати квиток? Я ж вам сказав, що не знаю. На нашому маршруті такої станції немає. Але я справді не знаю. Подумайте і вирішіть. Я зараз повернуся. У вас не знайдеться вільного місця? Та ви що? Саме розпал відпусток, каніку. Не може бути й мови. Ні за що. Добрий вечір. У тебе є пиво? Звісно, зараз. Постіль готова, можете влаштовуватися. Так, ти просив пиво? На добраніч. Нарешті усіх влаштувала. Пожаліла? Зайва копійчина не завадить. А в інших вагонах теж повно. А у тебе модна зачіска. Та посидь хоч хвилинку. Набігався по вагонах. Так, бігаєш за цими зайцями, як собак. І мені б час у відпустку, але до осені не відпустять. Не те, що в таких. Відпустка цілий рік. А ти маєш чудовий вигляд. І вам не спиться? Гарна ніч. Правда ж? Небо таке зоряне. І місяць виходить з-за хмар. Це на хорошу погоду. Справді, ось бачите, як все добре виходить. Дивіться, як летять іскри. Просто дивовижно. Вони як вогняні стріли. А ви, мабуть, поет. людина не повинна сама сідати за стіл і їхати в далеку дорогу. Не повинна і не може давати сама собі поради. Самотність поганий подорожній в нашому житті і часто призводить до відчаю. Самотньому в'язню навіть муха, яка залетіла в його камеру, приносить полегшення. Це правда. Але чому ви про це заговорили? Це ви наштовхнули мене на такі думки. Може, тому я згадав стародавню казку про Браміна. Неймовірно, не можу зрозуміти, чому вона раптом зараз мені згадалася. Так дивно. Я, мабуть, не дуже схожа на Браміна. Так, але і на метеоролога ви теж не схожі. Скажіть, хто ви? Ворожка. А ви добра чи зла ворожка? Самі скажіть, а я можу вам поворожити. Боюся, що ви забагато про мене дізнаєтеся. Злякалися? Добре. Тоді розповідайте вашу стародавню казку про рака, який врятував Браміна. Там в кінці коридора В кінці коридора праворуч. Добре, дякую. Так. А ви? Ви чому досі не лягаєте спати? Не можу заснути в потягу. Ці полиці чимось нагадують мені нари, а я три роки відсидів у Бухенвальді. Ні, дякую. А канонік уже не молодий. Так. 83 роки. Він сам мені сьогодні сказав, що це, мабуть, остання його проща до святих місць. прокурор назвав мого клієнта вбивцею. Вельми шановна судде, я не можу погодитися із такою кваліфікацією ні як людина, ні як адвокат. І ось чому. Параграф 1 статті 225 передбачає зумисне вбивство, скоєне з метою наживи. Я питаю, чи може злочин, скоєний моїм клієнтом, відповідати параграфу першому статті 225. Ні, аж ніяк. Ведення судового процесу показало, що він діяв під імпульсом критичного шоку, або ж іншими словами, злочин скоєно у стані афекту. А це передбачено параграфом другим статті 225. Так, мій клієнт скоїв убивство, але він не вбивця у загальновідомому сенсі, пане прокурор. Розгляньмо детальніше саме вбивство. Якщо ми будемо аналізувати цей вчинок як люди, які розуміють, що таке афект, і не позбавлені емоцій. Так. Якби вміло подати це вбивство, присяжні плакали б як бобри. Зараз модні почуття, кожен по-своєму схиблений на цьому. Я часто читаю в наших газетах про такі процеси, нібито створені саме для мене. А я змушений усе життя нудитися в архівах. Такий процес. Ти розумієш? Ні. З тобою навіть поговорити не можна. Вимкни світло. Ти, мабуть, знову плачеш. А ви спите? Вимкнути світло? Ні. Вам хочеться поговорити? Добре. дуже багато курите. Так. Останні кілька годин. Може, і ви закурите? Ні, не хочеться. На морі ви куритимете менше. Сподіваюся. А ви не вмієте усміхатись. Думаєте? А ви любите сміятися? Дуже люблю. Знаєте, я теж. Але у мене це не завжди виходить. У мене теж. Це не завжди виходить. to nieprawda. Це неправда, що ви досі його кохаєте. Не знаю. Куди ви знову зникли? Я? Щойно ви були не тут. А ви справді ворожка. Ми ж не зупиняємося на цій станції. Здається, в наш вагон. Будь ласка, вставайте, прокидайтеся. Іде перевірка. Чи спальний вагон? Я знаю. А що сталося? У вас зайняте 16 місце? Так, зайняте. Проводить нас. Прошу. Przepraszam. Дозвольте, будь ласка. Хто там? Провідник, відчиніть, будь ласка. Скажіть, ваше місце номер 16? Так, верхня. Що? Руки? У чому річ? Де ваша валіза? На горі. Перепрошую. Поясніть, що сталося. Що вам від мене потрібно? Тихіше, люди сплять. Ви краще за нас знаєте, що сталося. Ваші документи? Зараз. Документів немає. Це зрозуміло. Прошу пані, вийдіть в коридор швидше. Прошу. Вірачі. Одягайтеся. Навіщо? Відставити розмови. А ви знаєте, з ким ви їхали? З убивцею. А він убив свою дружину. Ось вони прийшли по нього. Добре, що з вами нічого не трапилося. Що сталося? А ви чого тут? Лягайте спати. У мене безсоння. Відставити безсоння. Прошу розійтися. Вставайте. Вставайте. Прокидайтеся. Що таке? Що трапилось? Упіймали вбивцю. Де? У купе, де ця білявка. Це той в темних окулярах. Марик. Марик. Марик. Ходімо у службове купе. Його вже забрали. Скажіть, що тут відбувається? Заарештували вбивцю. Заарештували вбивцю. Вбивцю? Так, того в темних окулярах. А він прочався. Ні, коридором ішов спокійно. Знаємо ми цей спокій. Він одразу здався мені підозрілим. А як же. як його знайшли? Звідки дізналися, що він у цьому потягу? Мабуть, натрапили на слід. Ймовірно, хто б на нього подумав. Ви так вважаєте? А навіщо він надів темні окуляри? Точно. А як він через купе скандалив? Хотів їхати сам. А він так дивно поводився і жодного разу не подивився мені в очі. Так, але що сталося з його попутницею? Вона повернулася у своє купе. Може, зомліла? У нас час це не модно. Хто зна, після такого шоку, може, їй потрібна допомога? Прошу вас, ходімо зі мною. Повторюю, мені нічого не відомо. Я дуже поспішав і через поспіх залишив документи у лікарні. Ось і все. Добре. Я готовий вам повірити, але у мене наказ. А Та пані, яка з вами їхала. Хто вона? Не знаю. Росаловський вже прийшов? Росаловський? Ви перевірили документи тієї пані? Якої? Яка їхала із затриманим. Не було такого наказу. Чого ти хочеш? Ти давно тут стоїш? Ти бачив, на останній станції потяг сіли міліціонери. І ти прийшла, щоб це мені повідомити? Дай мені сигарету. Нарешті я став у пригоді. перепрошую. Ви питали, чи місце номер 16? Ми це вже з'ясували. Річ у тім, що ви помилилися. 16 місце було у мене. Він просто поступився мені нижньою полицею. Квиток я купила біля каси у чоловіка, який їде у сусідньому вагоні. Який цей чоловік? Який продав мені квиток. У мене було місце номер 16. Можете спитати у провідниці. Правда, квиток на це місце був у пані. Я випадково його побачила. А навіщо ви виходили з вагона? Це не має значення. Чоловік, якого ви шукаєте, їде у сусідньому вагоні. Сходіть, перевірте. Ходімо. Він тут. Вибачте, я вас потурбую. Де чоловік, який сидів у цьому кутку? Вийшов. Куди? А він мені не повідомив. А що сталося? Вибачте. Будь ласка, покличте сержанта. Ви знаєте, який він на вигляд. Ходімо зі мною. Мені він одразу не сподобався. Дозвольте. Просили переказати, що той тип утік. Хто? Звідки втік? Росаловський. Залишіться тут. Ходімо. Дозвольте, будь ласка. Перепрошую. Перепрошую. Даруйте. Тут усі місця зайняті. Вимкніть світло. Вибачте. Тут місць немає. Зачиніть двері. Ви ж бачите, що всі місця зайняті. Навіщо вмикати світло? Тут місць немає. Іди собі, ми вас сюди не пустимо. А вимкніть світло, дайте поспати. Навіщо ви це робите? Дайте спокій, хоча б при святій діві. Ходять тут нехрести. Дозвольте. Що сталося? А ви не знаєте? Дайте пройти. Шукають убивцю. Він десь у потягу. Пропустіть. Пропустіть. Я зараз. Анджію, будь обережний. Він може в тебе стріляти. Анджію, Ірено, Ірено, не ходи. Проходив тут щойно чоловік. Так, щойно проходив. Перепрошую. А вибачте. Тут проходив чоловік? Так, туди. А що сталося? Я не знаю. Дозвольте, перепрошую. Когось шукають. ж загинете. Допоможіть. Рятуйте. Вона зомліла. Ганко, Ганочко, що з тобою? Я зараз принесу води. У кого є вода? Там жінці погано. Випийте води, випийте. Вам стане легше. Що відбувається? Тільки погляньте. Бачите, що діється? тікає. Хапайте його. Ловіть бандита. Не ходи, він уб'є тебе. Не ходи. Люди, хапайте вбивцю. Ловіть його, ловіть. Ну ж бо, люди, хапайте його. Не ходіть. Не здоганяйте. Не ходіть. Обережно. Он він. Що ви робите? Що ви робите? Не ходіть, куди ви зупиніться. Не треба. А ви куди? Куди ви? Куди ви всі? Треба зловити негідника. Не ходіть, хай міліція. А як у нього зброя? Хапайте його. Не здоганяйте. Стій, душогуби! Не схопите. Я вам не дамся. Я вам не дамся живим. Ні. Ви мене не схопите. Ні. Ні. Ні за що. Я вам не дамся. Я живим не дамся. Ні за що. Вам мене не схопити. Ви мене не схопите. Він мене каменем. Каменем мене. Прямо в обличчя. Ось тобі. Ось. Уявляєте? Каменем. Mm-hmm. Вставай. знепритомнів. А вибачте, дайте пройти. Підійдете зі мною. Я сама боюся, але теж хочу подивитись. А далеко звідси? Кілометри два. О, він весь у крові. Його зараз заберуть. А Ви бачите, на ньому наручники. Ходімо. Ні, ні, ні. Забирайте його. Ану, вставай. А нам що робити? Можете їхати. Ми самі його доставимо. Громадяни пасажири, поверніться в потяг. Ми і так вибилися з графіка. А я вперше бачила живого вбивцю. А хто його схопив? Ви? Ви бігли першим. Який ви брудний. А я теж десь загубила туфлю. Як ви думаєте, його, мабуть, повісять? То ви теж брали участь у погоні? Звісно. Це не ви його схопили? Ні, мене випередили на якусь долю секунди. Ходімо. те, що його вже забрали. А я навіть не помітила, як ви вийшли. А я мала стерегти вагони. Повинна була бути там. То що її не видно? Ні, завжди її десь нечисто носить. Розумієте, де бійка, там вона. Обожнює бокс. Здуріти можна. ви куди? Мені треба сказати два слова одній знайомій. Не можна. Купе відкриті. Я відповідаю за весь вагон. Я лише на хвилинку. А ви можете поговорити через вікно. Марто. Марто. Марто. Його очі. Уяву я бачила вбивцю. Чому ти бігаєш в такому вигляді? Ніхто не звернув увагу, правда? Проте стільки я пережила. Останнім часом ти поводишся незрозуміло. Що ти кажеш? Де твоя туфля? Десь загубила. Нові туфлі. Було дві, тепер одна. Неймовірно. Тримай другу. Туфлі а для нього важливі лише туфлі. Як діти. Ну, просто як діти. Перепрошую. Що? Здається, я знайшов туфлю вашої дружини. Дякую. Швидше, швидше. Не зачиняйте, я теж з цього вагона. Ще хвилини ви б залишилися. Я у цій колотнечі усіх пасажирів переплутала. Увага! Прошу зачинити двері. Сідайте. Швидше сідайте. Вам ще жити набридло, юначе. Чи обов'язково стрибати на ходу? Ну що за людина? Дивись, там на пагорбі. Повели. А шкода, що не ви його схопили. Це було б дуже ефектно, така символічна реабілітація. Ви мене розумієте? Вибачте. Як би це було цікаво, підозрюваний у вбивстві ловить справжнього вбивцю. Адже підозрювали, що вбивця це ви. Перепрошую. ні. Не йдіть, прошу вас. Мені так хочеться поговорити з вами. Я не дамся. Не дамся. Не схопите мене! Я не дамся! Не дамся! Не дамся! Вони підозрювали, що я вбивця. А сьогодні на моєму операційному столі помер пацієнт. 18-річна дівчина вискочила з за рогу під машину. Я зробив все можливе, але випадок був безнадійний. Операція тривала 15 хвилин. Мій скальпель не зміг врятувати її життя. Це моя перша невдала операція. То завтра о п'ятій? Так. Це буде початок нашого відпочинку. Цілком можливо. На добраніч. На добрань. На добраніч. Та я після всієї цієї історії очей не столю. Один не спить сьогодні, другий не спатиме завтра. слухаю вас. Може, у вас є чим промити рану? У мене лише одеколон. Хай буде одеколон. Нічого страшного. До весілля загоїться. Це мені не загрожує. Я надто добре знаю жінок. Не зарікайтеся. Ні, я собі не ворог. Дякую. Візьміть, потім принесете. Спасибі, добраніч. Добраніч. Доброго ранку. Як вам спалося? Добре. Маю йти будити. Заходьте. Ми вже під'їжджаємо. Під'їжджаємо. Під'їжджаємо. Стоїмо, встаємо. Прокиньтеся, час вставати. Що таке? Сонце світить. Не може бути. Це ж треба. Здається, я заснув. Дивно. Як же так? Ні, ви тоді не вгадали. Мені було не 18, а в нього не було ні дружини, ні дітей. Він був незначно старший за мене. І мені здавалося, що щастя десь поруч. Але життя інакше склалося, і мої мрії не здійснились. Раптом я отримала від нього лист, і ось я у потягу. Навіщо сама не знаю? Ми давно вже не розуміємо одне одного. Він був безнадійно самозакоханий, постійно аналізував себе, чогось боявся, шукав. Він називав це хворобою нашого століття. Мої почуття потрібні були йому, щоб дивитися у них як у дзеркало, щоб знайти в них підтвердження своєї геніальності. Може, його правда. Ніхто не хоче любити. Всі хочуть, щоб їх любили. Ходімо. А він вас зустрічатиме? Не знаю, можливо. Але тепер це зовсім не має значення. Я тепер сама, сама самісінька і по-справжньому щаслива. І нарешті вільна. Ми вже приїхали. На пероні мене чекає дружина. Барбаро. Добрий день. Вітаю. До побачення, пане. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Пам'ятаєте о п'ятій? Любонько. Швидше. Де ти там застряг? Чого так довго? Іду, іду. Що ти там робиш? На все добре, докторе. До побачення. Ходімо, ходімо. Дуже вдячний. До побачення. Спасибі вам. Бажаю гарної погоди. Як щока? Нічого. Перепрошую, у вас раптом немає вчорашньої газети. Газети? Так. Прошу. Там, здається, пишуть про якесь убивство. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення на все добре. Ну і нічка видалася. Так. Ви ще тут? Я загубила браслет. Я вам допоможу. Тут іще піжама. Так, ну і нічка була у нас. Не скоро ми її забудемо. А Ви хочете вийти до моря? А зараз я вам відчиню. Прошу пані. Дякую. Гарної відпустки. Відчиніть, будь ласка. Ну? Ми давно приїхали. Куди приїхали? Кінцева зупинка. Януше, Януше, прокидайся. Ми проспали. Вдягайся. Зараз.